Hop, xudo xohlasa videoning oxirgi qismiga kelyapmiz. Yaqinlashib qoldik. Hop, mana bu uyni o'zini oldim hozir. E, endi buni ichiga hozir yog'och materialini esa olishimiz kerak. Hop, kanaldagi SMT olaman. Yog'och ana teksturasi bor. Mana shundan foydalanaman. Ko'rayotganlaringizga bu juda-juda to'q. Hop, ancha ochartirib olishimiz kerak. oilasi unaqa katta bo'lgan ekan color correctionni saturatsiyasini kamaytiramiz uni ozgincha hop tuzar yo'li bari oz Ham, mana xromga olamizda keyin mapsda generalda bizada rgb multiply degan narsa bor opa qarasi mana kolor bir beramiz bunga hozir ham oq turibdi kolor ikki olamizda o'zimiz xohlagan rangni beradigan bo'lsak o'sha rangga o'girib beradi teksturani Bizlar unaqa osmondan ovorish kerak emas. Yo'q, nima deb boshqa tekshirib topaman. mana wood planks kerak edi как раз ho mana ham zo'r keladi bizani ishimizga 9. to'qqiz bu ham zo'r ekan nol sakkiz nol sakkiz nol to'qqiz yaxshi ekan hozir chiqarib olingan ekan ha ikkinchisini olamiz birinchisi birinchisi ham yaxshi ekan ikkalani ham yaxshi ekan mana shunaqa qilib darrorini umuman hech qanaqa anaqasi yo'q hozir menga uwmat beraman bunga hop box deyman yuz yuz hop qanaqa bo'lyapti mayda bo'lib ketyapti o'n marta kattalashtirishim kerak ekan ming hop ming ming mana bo'ldi hop yog'och plankalarimizni teksturasi keldi mana endi tizzalayib bosaramiz hozirgi e, aniqroq qilib o'tirgan bunga chunki dars vaqt ko'payib ketib qolyapti material katta o'shanga tezroq tugatishga harakat qilamiz bu yog'iga displacement kerak plusimiz ham kerak refleksini qilib turib refleksin glossinskilarni shuni tashib qo'ysa bo'ldi o'zi to'g'ri bo'ladi normal kerak maps karoni karoni normal deymiz buni normal sifatida add gamma to input yoqib qo'yamiz hop bundan keyingisi bor ekan boshqa refleksim bor ekan faqat bizga kerak emas narsa buni bam qilamiz и bumpni kichraytiramiz Bunga oddiy bitta qora material solamiz Corona Legacy Mana bo'ldi. ham tepariga yozilgan mana bunga o'xshagan material topishimiz kerak rangi shunga o'xshagan faqat endi bunday planka bo'lmaydi bunda oddiy yog'och o'zi bo'ladi ham nol o'n ikki masalan yoki nol nol to'rt 그러면 가라 나가겠지 vi vedo le mappe ramzuligan rotate bilan mana buni 90 gradusga bunday burib qo'yaman mana bitta poligonni ham qora materiallardan beraveramiz boyagini hop va hozir tekshirib ko'ramiz qanday narsa bo'layotganini plankalarni sal kattaroq ketib qolibdi uni sal kichraytiramiz ikki dash ikki marta emas undan ham ko'proq kichraytirsa bo'ladi mana reflection bilan birlashmasa kerak ekan exteriorda bo'lmasa ekan bo'lsa ham siyasi kelib ketmaydi xudo xohlasa lekin bu yog'ini olib kelib qolyapti azingchi bo'lganda hm, mana shunaqa narsa chiqyapti xudo xohlasa hop ichkariga endi bitta parda qo'yib yuborsak xudo xohlasa ichkarini ko'rsatmaslikka birinchi qavat bilan ikkinchi qavatni o'rtasini bo'laveramizda parda tog'oramiz bo'ldi shu bilan xudo xohlasa bitta saqlay olamiz tekstil pardalar Shift'dan foydalanamiz hozir. to'rt to'rni markaziylarini o'zini olib turib, mana tepaga tortamiz. Bunaqa o'xshamas ekan. Umumiy tortamiz, ikkinchi qavatga chiqib ketib qolish kerak emas. shularni hol hisobga oldim mana konvert qilamiz bularni yana bularni endi ffda ikki karra ikkida burchakka tortib qo'yamiz mana bundoq qilib bitta lütte bu geniyo katta uzgarsız polis kerak emas de xudo xohlasa Podróż na Atlantyk pamięta Krolims. Copy, K, 돌아가는 사람은 fakat yani işte çekersin nozi tarafıza gidip não Ha, nasıl nozi tarken? Nozi gerekiyor. buni Yo tomonga aylantirib qo'yamiz errorlar chiqishni boshladi yaxshi materialni konvert qilmagandik hali endi materialni ham konvert qilamiz ho'p mana tashlangan pardalarni ko'pi har doim e, vreyda ishlangan bo'ladi o'shanga e, konvert qilish kerak agar bu e, va shunga o'xshagan misol modellarni yasashni o'rganmoqchi bo'lsanglar ya'ni yumshoq materialli modellarni yaqinda xudo xohlasa marvelous bo'yicha kurs rejalashtirilmoqda o'sha aytib ketaman degandim boya mana o'sha kursda mana modelni xudo xohlasa yasab ko'rsatamiz model render hamma hammasi rejalashtirilgan faqat endi bundan buyog'iga manga to'g'risini aytadigan bo'lsam homiy kerak bo'lyapti o'shanga kompyuterlarni ozgincha kuchi yetmay qolyapti keyinchalik xudo xohlasa Hmm. E, Andres bo'yicha ham xudo xohlasa dars qilish niyatim bor ho'p qiziqqanlar bo'lsa kurs narxi ikki yuz ming so'm bir hafta bo'ladi mana mana shu kalavatni noldan yasab xohlas materiallari bilan qilib e, topshiramiz bundan keyin xohlas xohlasa mana bo'yicha savollarga bo'lmasa kerak deb umid qilaman xohlas Xo'p. ho'p davom etamiz hozir konvertga boramiz 唉，我累。 Hop, yana o'tgan qilgan yangisimizni takrorlaymiz bu yerda ham. Pardalar hammasi qo'yilindi bu yerda. Hop, faqat ham qora parda sal buzotdimi deb o'ylayman. Lekin yaxshi bunaqa yomon, yomon chiqayotgani. Tuman qo'yib boramiz orasiga. Shu bilan xudo xolos yaxshi bo'lib ketadi. Mana hammasini belgilaymiz. Ham yerimizda bor edi. Shuni hammasini belgilab olamiz. Yaqinlarini ham. Ctrl V ni bosaman, kopiya qilaman buni. OK. Alt qo'yib olaman buni yana. ta obyekt topdi, 2 ta, 3 ta, 4 ta. Bir 4 ta kerak. 4 ta obyekt, Ctrl V, copy, OK. Artmas bo'lish kerak, plane Ha, bo'ldi, mana shu ekan. Ularni hozir hammasini attach qolamiz. konvertni qo'yla qildik attach birni bosamiz ctrl ani bosamiz belt qilamiz hop okey bunga shell beramiz Shellni qo'rqmasdan 500 yuz mingdan beri bo'ladi, farqi yo'q bundoq qilib mana bu ustiga qo'yib qo'yamiz bundoq qilib hop faqat bundoq qilib bersak bo'larkan endi izolate beramiz ularni taxminan biroz pastroq qilib qo'yaman bu narsa bizada tuman bo'ladi materials korona korona volume mtl degan narsa bor bu birinchi anavi eksterior anaqasida ham qilinuvdi o'sha narsani bu yerda yana takrorlaymiz hop distancega kattaroq roson yozaveraylik mana bunga ham directionaltiga ham kattaroq roson yozaveraylik e, to'g'ri directionalti kerak emas bizga nol hop scattering colorni ham oq qilamiz mana narsa hosil bo'ladi Xo'p, emission kerak emas bizga. Mana sal kattaroq rasm bilan boshlaymiz xudo xolis mana 1000 deb berib pastda tumanga o'xshagan narsa hosil bo'ladi. Ancha ish ochadi bu ham. anaqa narsa bor faqat juda quyi bo'lib ketib qolgan hozir bu ozgincha ochartiramiz xudo xohlasa и teparoqdan yana bitta beramiz amiyo tomonlardan yana ikkita uchta e, shunaqa tumanlarni beraveramiz hop balkim ko'tarib ko'ramiz balkim hmm, mana faqat endi mana buni e, distensini kattaroq qilib beramiz ya'ni kuch kamayadi shunday sinul tõssi. Õnne välja peale enam-nägeli. balkim boyagi balandlikka naq qo'yib ko'ramiz nima narsa bo'lishini ko'rishga past tomonni o'ziga qoldirdim mana ozgincha hop endi global volume mtlga ham e, karta beraman ssenariga o'tadigan bo'lsanglar eng pastga tushsanglar bitta global volume mtl degan narsa bor mana shuni yoqamiz hozir stop turing buni сохранить qilib oling save Saqlanib bo'ldi. Volumetni bitta qilib olaman. Misol sal kichkinaroq e, qilib beramiz. Sen, yana pastiga o'tamiz. Global volumetni yoqdim. И bu yerda mana bu narsani noniga tashlayman. qilib beramiz. Qani nima bo'larkin? kerak emas bu kartani bu yoqqa olaman hop toronni qo'yib qo'yaman rendera bosaman bu hozir ham buyoqqa o'sha e, tumanni effektini beradi hop meneer aga oled poolt tänan kusjuures Nende järgi saab üle ära teha Sen de anda e, tuman ichkari tomonlarda qoladi sal namroq havoga o'xshab qolibdi yaxshi bu o'sha bosh deganda qavatda xudo xohlasa konsertga o'ylangan ularni qilamiz ko'payib ketdi shu quyoshlarni zimasiytirsam niholisi kuchini şimdi niholisi o'zi nihoyasiga yetgan bo'ladi faqat toshlarni qo'yib qo'yish kerak ekan Xo'p. 어, 아, 마스크 나가는 것처럼 무슨 여기 수바스러리 또 나가는 무슨 여기 수바스러리 내가 가서 çıkarken Xo'p, xolisi videomiz ham o'zini nihoyasiga yetdi. Keyingi yana Alloh xolis mana shunaqa vebinarlarda yoki kurs Alloh xolis ko'rishguncha hammaga rahmat kattakon. Birga bo'lganinglarga hamtiga tosh qo'yib qo'yasizlar o'zinglar. To'xtalib mana shuni ham sizlar bilan birga qo'yib qo'ya qoling. Xo'sh, stop qilib turamiz. Hop, exterior tosh yo'llardan mana bor ekan bitta har xil degan joyida nimalar uchun ham bor ekan mana hop manalarni kattaroq kattaroq qilib tashlaymiz endi o'tkazsam faqat namozini o'zi yaxshiroq o'tkazib turganda adashmasam Hop. Bo'ldi. Konvert qilib render qilib ko'ramiz bo'ldi. Hoş. Render. やあり、やじさやあり、ピラミッドややし、あのよたきにたきし、やにプロキファスタツ。Och han är, vad håller sig känd tycker jag det ho'p hammaga birga bo'lganligiga va e'tiboringiz uchun rahmat. Xo'p, xohlasa keyingi darslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar.